Estou en viso nas faíscas do soño. Leo nas notas dun violín murchado e de súpeto abres unha porta. Entra unha sombra perdida xa no tempo cun vaso na súa man e un sorriso.